بنايا أذا اسكو هولا وحبي بسنايا أذاك كحياما وحبي بنايا أذا اسكو هولا وحبي بسنايا أذاك حياما أذاك لحيرا أذاك كوبال فرحة تيدا أدم كأدي كوكين كه تيدا أدم كوبورن كوبال قلبي تيدا أدم bilaa hawla ha u sito hadaa hindisaha horseedu aho haddaan habranayn halyay ku rabo sidaan kuu hubo cid kale uma hubo daahi bilaa hawla ha u sito hadaa hindisaha horseedu aho haddaan habranayn halyay ku rabo فوق أدائي حقايا ده أنا حي أدائي حقاتشا